Ben benzemeye kaldım. Mert'in Üniversitesi Sinki Sinki Mola Siksinler seni. Eskişehir ya. Ya. Kalk kalk buradan. Çak hemen. Kırla buradan bak. Akşam bir tay yakın. Tay sırayım bak. Yürü kampta çıkacak da topa. Yürü kırla bak. Ya. Kırla da karlı batkansınız. ne kampına koy. Elme doğru. Kıymıştın Sinki. Neredesin sen bu? Sen neredesin? Ya kimden? Balaklarım. Balaklarım. Onlara fırsat istedi. Öyle kıstırdınız. Dayana kıstın ki. Kime var bende para? Gel seni gözleyin takırmasın bu da kapıdan bak. Aa, şey, üç gün avuç çubuk kaldı. Şimdi geçen karnıyla anlatarı başka sen bastın. Dayana kıstın ki ya kıstırdınız. Sen nerede duruyorsun bak? Kaymak çuvaldal gibi. Daha daha daha tam tam. Göre de çeki tomu sana Allah sizi çekik yaptı. Bir agatı var onun azıcık şey. Tabiye yapma bak. Bakalım bak İslam Partisi olay. Anlaşım aldı. Kime? Bu. bak bak ee. eski para değil setiyor burada parçacak demiş ee, bununla. Yeni para. Bir tek kıymet yapıyor. Abla. Kime? Beşte bulacak. Aa buna kesin. Kırbağasın buradan. Düzecek mi? Kırbağasın da geçince cam çandara çok sene dayak olacaksın. Mavla bana verdiler 5 lira. E sana sür. Demedim sürüktüreceğim al. Dur böyle. Ha ben verecek ol bana 5 lira. Bak ne konuşuyor. İstediği para kılabıdır. Kılabıdır. Kılabıdır lan. Kılabıdır burada değilim ki de ben demek. Abi, ben alırsam para de verecek ki kızan sorumda iki tane ve kıkaca mafısır. Değil mi doğru? Doğru. Şimdi kartop al biri. Akşam bir, bir ara, şey, Polis ile çocuğu kapaklama tüpü de getirdik abi. Başka